Siema, dzisiaj sobie polecimy giereczkę solo w Fortnite. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Polecimy sobie na przyjemny park. Także let's go. Nie widziałem kurde, żeby ktoś mi tutaj wleciał, ale mamy małą poteczkę. Więc jest pogers. Czy przydałoby się jakieś bronie? <laughs> Bez broni z pistolecikiem to tak lipa troszkę. Dobra, mamy pompę, Essa. Powinno wystarczyć na chwilę. Do tej pompy, do tej pompy jakiś PMik by się przydało. Są same pistolety, o co chodzi? Dobra, wypijemy sobie tu dużo podkę, na szybko. O, tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę. Także, czy będzie coś fajnego? Siorbek. Okej. Okay. Też może być. Spoko. Nie narzekam. No i mamy PMika. Fakt, że biały, ale lepszy to niż nic, nie? <laughs> Niech będzie i biały PMIK. Dobra, tak, jeszcze mamy skrzyneczkę. Nope. Dobra, mamy tutaj deseczkę. I chyba deseczką musimy jechać, bo strefa jest do... No w sumie nie jest aż tak daleko. Zobaczymy, czy tutaj coś mamy ciekawego. Powinna być skrzynka, tylko nie wiem, czy będzie. Nope. Chyba, że za. Nope. Dobra, skrzynki nie ma. O! Dobra, okej. Okay. Deska to jest najgorsze, co może być. Także nie polecam deski jak coś. No, ty kumpel. Chyba nie wiesz z kim tańczysz. Eee, sabyku! Nie ze mną takie numery. Nie ze mną. <laughs> Ty pozlagowały chyba. XD. A mógł mnie zabić bez kitu. Ale pokczampik. Tylko nie mam HP, więc tak lipa. Ale mamy ognicho. Dobra, to możemy się uleczyć. Nie wiem, czy on laga dostał, czy o co chodzi z nim. Ale no, <laughs> nie zabił mnie. Gdzie ty jesteś, kumplu? Tam jest taki, że tam jest jeszcze jeden typo. Nie chciałbym od niego umrzeć. Dobra, mam 2 IQ. Że ja w tego gościa nie trafiłem. Czy ja miał tam ogniska? Dobra, essa byku Porobione kolejne Każe mi tamten uciekł, bo to był jakiś bambik O, mamy kolejnego luncha Także lecimy dalej. <laughs> mój kill. Chyba ktoś inny chciał go zabić. Ale mój. Tam jeszcze jakiś ziomek będzie. Prawdopodobnie tutaj na górze jest. Góry jakiś dzieciak do mnie strzela. Dobra, mamy kolejnego kilka. Mamy kolejnego kilka. Dostał dwa, dwa hitki. Hmm, tylko jak ja tam się dostanę na górę. Okej, okay. dobra, nie mam pytań. <laughs> Fajna giereczka, no niestety. Trzech, czterech typa zostało. E, sześć kilków, myślę, że całkiem spoko. Także widzimy się w kolejnym ESA.